चन चंद चांदनी थल्ले बैके चंद चांदनी थल्ले बैके दो गल करिए प्यार दिया आज गल्ला करिए गल्ला करिए आज गल्ला करिए गल्ला करिए तुझे मैं चाहूँ दिल से मेरे यारा आ तुझे मैं जीत लूँ आसमां से मेरे यारा तुझे मैं चाहूँ दिल से मेरे यारा आ तुझे मैं जीत लूँ आसमां से मेरे यारा जिंदगी मौत सी है चल हम चले कहाँ से कहाँ जन्द चांदनी थल्ले बैके चनद चांदनी थल्ले बैके दो गल करिए प्यार दिया आज गल्ला करिए गल्ला करिए आज गल्ला करिए गल्ला करिए